ararsam bulur muyum gerçeği, gerçeği. Aynı değil mi sanki bütün son ismimi Yaşatırlar mı ismimi Doğru sözleri Doğru melodiyi Yazarsam Güneş hatırlar mı ismimi? Yaş hatırlar mı ismimi?

Taş hatırlar mı ismimi